Emboscada Titânica. Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje vamos jogar Emboscada Titânica. Ação! Muito bem, primeira fase. Esse vídeo faz parte da nossa lista dos melhores jogos de Flash e Shockwave. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. Muito bem, nesse jogo a gente controla esses quatro personagens. A Ravena, o Robin, a Estelar e o Cyborg. Cada um com um tipo de disparo Comenta aí qual é o seu personagem favorito. Pra mim, sem dúvida nenhuma, é a Ravena. É isso aí, conseguimos. E agora vamos para o primeiro chefe. Pô, muito legal, né? O jogo tem chefão e tudo. Conforme a gente vai derrotando os inimigos, vai carregando uma barra. Que ao completar, você pode chamar o Mutano, que é o especialzão. O que pra mim é um absurdo. A Ravena que devia ser o especial, né? Obliterar! Isso! E vamos em frente. Ó, mudou de cenário. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu gosto de jogos simples assim. Meu primeiro videogame foi o Atari. Então eu aprendi a me divertir com jogos simples. Pra mim a Ravena tinha que ser o especial. Todos sabem que a Ravena é a mais OP. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer que eu traga mais vídeos pra essa lista? Então já sabe, não esqueça do like! Beleza! Quarta fase, vamos para o chefe. não esqueça de deixar o seu comentário, ele é muito importante. Seu feedback é muito importante. Lembre-se que eu leio todos os comentários. Chão Mutano! Obliterar! Beleza, vamos pro próximo! Quinta fase. Opa! Ih, agora eles atiram. Não. Mutano! Obliterar! <laughs> E o jogo é hardcore. Morreu, tu volta lá pro começo. Vamos tentar de novo. Fogo! Vai botando! Isso! Vai, agora o segundo chefe. Mutano! De volta onde estávamos. Vamos tentar ir mais longe dessa vez. Nossa. Ah! Não! maldição! Ai, não! Beleza! Avançamos! Sexta fase! Vamos para o chefe! Vai, vai, vai, vai, vai, Nossa! Vai, mutando! Vai, falta pouco. Vai, vai, vai, vai. Não, maldito. Ah, fomos mais longe dessa vez. Muito bem, estamos aqui de volta. Agora vai! Se você quiser testar esse jogo, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você baixar o Flashpoint. Com ele você consegue jogar todos os jogos dessa lista. Toma! Agora! Vai botando! Isso! É isso aí, passamos de fase. E agora vamos para a sétima fase. Nossa, agora os tiros são rápidos! Miserável! Não! Essa não! Vamos, bloqueia! lutando! Obliterar! Vai, falta pouco! E agora, vamos para o chefe! Oitava fase! acredito! não vai ficar assim não! Vamos tentar mais uma vez! Agora vai! Vamos! tá pensando que o jogo é fácil? Não é não! parecendo o Rio de Janeiro, quente pra burro. Ah! Maldito! Não! Vai, Mutano! Muito bem, estamos aqui de novo! Vamos lá, não vacila. Pra cima dele. Fogo! Não! Vai, mutando! Boa, Ravena! Bloqueia! Vou obliterar! Conseguimos! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado aqui. Volto sua presença no próximo vídeo e até a próxima!